baganda bange abali e uganda sijja kugamba nti musiraamu sijja kugamba nti mulokole e uganda we muli e uganda e uganda gye muli muli mu mulembe nga omulembe guli ng'abaana ba isirayiri bali e egyputi abantu abali e uganda wano abandabanga muli uganda mbadde njagala mutwala okulamusa kwange kuno mbalamusizza nnyo mwenna abali e uganda nga bweri eŋŋombo mbagamba mwekonere kaimoji bw'oba oli uganda koona kaimoji wandika awo akagambo 256 n'akagambo wandika 256 sooka okone kaimoji owandika akagambo 256 okagobereze n'akagambo akalala nti kyagulanyi is my president bwoba oli uganda nkusaba ekintu kimu nkusaba ebintu bisatu koona ka emoji wandiika akagambo wandiika 256 eh, then ogobereze kyagulanyi is my president nkiddamu bwoba oli uganda wandiika 256 omahas amahashi nkulengedde weekonyere ka emoji wandiika n'akagambo kyagulanyi is my president. president kubanga mwe abantu abali e uganda bannange sijja bagamba nti muli mu jahannamu sijja bagamba nti muli mu hell e, we muli is more than hell sula nabukenya sara nabukenya kaimoji wandika kyagulanyiz my president naye njagala okubakakasa mu abantu abali e uganda bwoba oli musiraamu bw'oba oli musiraamu kino njagala mukizzeeyo nabagambye eggulu abasiraamu twonoona nnyo abasiraamu twonoona nnyo abaana bawala abasiraamu mutambula bwereere abaana bawala abasiraamu mutambula n'enjala zino ziringanga ez'abagundi mutandisa ez'enjala abaana bawala abasiraamu temukyasaala abaana bawala amasiraamu temukyasaala nammwe mwenna mwenna mwenna mwambala ebiwaani abaana bawala abasiraamu muddeeyo mwenna mwenna mwenna abasiraamu abali e uganda mulabe allah allah allah munyiivu okuleeta ebintu bino byonna byonna allah munyiivu bwe tunaddayo ne tutegeera allah lwaki abadde munyiivu then tugenda kufining out banyinaze abawala munyiiza nnyo allah mutambula bwereere nze kino njagala kukibagamba mwambala ebiwaani nemugenda mu nsonga zammwe nemugaana okugenda nemugaana okugenda munaabe naaba eri nemwewujja ebiwojjolo nemugaana okunaabajja nabba mwenda nnyo naye ekyo katusooke tukirekaawo saagala kubulaminga nnyo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu mbalamusizza olwaleero enegenda kubeera open roof naye nnyinza okuba n'abagenyi nga basatu tuyinza okufuna ku muganda waffe mindset ayinza okujja wano n'atubuuzaako muganda waffe mindset bw'oba onnengera beera redde ŋŋenda kukuyita then ŋŋenda kuteekawoawo ennamba buli omu ate njagalamu abali e uganda mukube kubanga vidiyo eno njagalamu gisheyaringe mugyongereyo mugisheyaringire ddala ddala ddala kubanga mugenda kuwulira ebigambo bingi naye bannange njagala mbakakasemu abali e uganda allah nga bwagamba mu quran nti arrahman arrahimu allah ye musaasizo w'ekisa ekingi bukyanga enseena ebaawo kwali kubaddeko abasajja abakambwe n'okusinga oyo museveni oyo oyo oyo oyo eyembizza eyo nkumanya ojja oyinca ojja enca nkimanya ebigambo by'ogenda okwogera yonna yonna lisiti bagimpadde yonna yonna ebigambo byogenda okwogera era nkimanyi ogenda kwogera ebigambo byogenda okwogera mu seven mu lisiti yo oyagala kusiba basiraamu oyagala kusiba national unity platform oyagala kusiba gathering oba mukitegeera so ekyo kyenjagadde okubategeeza kakati nga tukyali awo nga nsooka okubabuuzaako mwenna mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo byebintu byonna bye mukola bibadde birungi nnyo ebintu byonna bye mukola muli mwagala mukola bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo era mwebale okubeera nga mwebeereddemu ku vidiyo kuno njagalako buli muntu yenna yenna amanyi nti muntu wa national unity platform ku vidiyo kuno nkwagalako munindeko katono munindeko katono temuvaako temuvaako nkyanoonya bagenyi bange wano kyanoonya bagenyi bange wano mindset nga sikulaba mindset nga sikulaba mindset nga sikulaba mindset nga sikulaba yes yes nkulengedde ya yeah, nkulengedde nkulengedde mindset nkulengedde kakati uh, nga sinaba kuleeta mindset wano kansooke mpisewo security alert bannange nga bwetwabagambye nti museveni okasuka zibbomu zino waliwo ensonga lwaki ekintu kino akikola ekisooka okusooka muganda wange patonga bwe yabadde abasomesa eggulo n'abagamba nti museveni yatandikirawo bwe yayingira mu uganda bw'ati yasookera nyamitanga yasookera nnyamitanga museveni bwe yayingira e uganda mu 79 ndowooza ffe twali twali oba twali bwana bwe nga tetutegeera nakutegeera olwo lutalo sirumanyi nakulumanya mumanyi omugga omulamba omugga gwe bayita lwizi natta abantu omugga amazzi ne gatuuka okufuuka aga brown kaakati museveni okukola ekintu kino there is a reason lwaki akikola twabagambye mwenna mwenna mwetegereze lwaki akola ekintu kino muwulidde kahinda otafiire kahinda otafiire baagala kuggalawo masomero agamasomero abagasomesa quran amasomero gonna gonna agasomesa quran kati mwe bamubajje muddeemu mweabaekibuli mwe muddeemu banna nga basiraamu be uganda mulina okuvaayo baagala kuggalawo masomero gasomesa quran kubanga mulabye buli kimu kyonna kyonna ekikolebwa e uganda wano battaka jenzi ne bakwata abaana abasiraamu bakwata abasiraamu ate bakwata n'abaganda wano batta abiriga ne bakwata abasiraamu wano batta kirumira ne bakwata abasiraamu wano baali bakuba muwala wa gundi wa katumba bakwata abaana abasiraamu abaana abato wamukitegeera so okubeera omusiraamu ng'oli muganda kubanga museveni bwokeera kumakya n'otugamba adf adf eoperatingira congo ate museveni wano wagamba wagende somalia n'okuba ali shababu yo adf maama lwaki tosobola gikuba n'ogimalayo lwaki adf sels zaayo lwaki ziri leero baliruddawa leero ne bakukola ebintu ebyo byonna byona ne batta kajenzi ne batta kirumira ne batta uh, seekabaasi ne battaani ate mwe bannayuganda kyembaagala njagala muzibula amaaso gammwe mu seveni ye adf mulaba abo abasajja bajja aty abo abasajja abo bamuseveni abambala ebyambalo ebya bulaaka abo abaagenda ne batta mando abatta zebura mando mwabalaba abasajja abo be batta abiriga be batta kaweesa be batta kajenzi be basajja abo batambulatambula nabo leera be bagenze ne batta seeka mwawulidde mwenna mwenna mwenna mwawulidde mwenna mwenna omutamani wa seeka ng'ayogera ng'abagamba omusajja baamusoose ne bamusiba empingo ne bamukuba kakati njagala kubabuuza mbadde mbabuuza mwenna mwenna mwenna bw'okwata omuntu yenna yenna bw'okwata suspect lwaki omutta kati museveni why are you killing the evidence Why are you killing the evidence? Bye bino Mathias Mpuga byensubira byo bobuza mu 7. Bye mu bamubuza mu 7. Why is he killing the evidence? That one demonstrates in mu 7 aba basajja baba jati we bakola ki. So, but now Uganda banange this mission is very mission yenu mpamvu. Atitegenda koma kati. Nemwe bale nnyo mwe na mwe na mwebale nnyo mwenna mwenna bw'oba wakusindise ku twitter amerika yaganye okubayinga ekintu kino bungereza newankubadde ambasada yabaddeyo naye ne bungereza yaganye okukibayinga because mwenna mwenna mulumbi abantu bano muki mulumbi abantu bano ku twitter ne mubabutegeeza imagini omusajja seeko mulamba seeka bakugamba abadde wallahi talina wadde abadde alina abakazi be owemakindye n'oyo wensangi abadde talina tabba omusajja nga talina na muntu gwavuma naye wallahi bamukubya amasasi abasiraamu be uganda mwenna mwenna muzinze emikono bwe muti bannanga basiraamu mwaddawa abasiraamu mwaddawa betwali tumanyi bali abasiraamu ab'amaanyi mwenna mwenna baseka kiti mwenna mwenna muzinze muti kati bwe munaakeera enkya nga mugamba bannange obusiraamu ng'oli imaamu e uganda bukukakatako okubeera ng'oprotectinga bakwano bo ng'oprotectinga eddiini yo e uganda bwe bw'oba omanyi nti wakutoola shahada obusiraamu bukakatako okukola ki there is no need okubeera mu nsi efaanagana bwetyo ensi ekeera ku makya nethreateninga okuggalawo quran school okitegeera so njagala okubagamba nti museveni gotta abantu leka kutulimbalimba mbunno adf yetta abantu kino ekidongo kyo kyewakeera ku maca n'odongowaza kino kyenanga e, its not our business naye abasajja babajja ati bebakolaki bebatta abantu okitegeera abasajja babajja ati bebatta abantu abasajja babajja ati bebatta abasiraamu okitegeera kakati wano njagala bannange muntagingire mwanyinaze nusfa mwanyinaze nusfa mwanyinaze nusfa nfunyeeko amannya asatu nusfa komando waffe nusfa muhammedi nsubuga ne muganda wange yeekolera amannya gammwe gali ku, ku cmi nusfa muhammad nsubuga ne muganda wange yeekolera akola ziraivu bwe mukeera ku makya ne muwulira nti babakutte abasajja bano nammwe babanoonya oba mukiwulira nusifa titan up your security muganda wange muhammad titan up your security muganda wange yeekolera titan up your security okitegeera titan up your security muganda mwanyina ze nusfa tighten up your security muganda wange nsubuga muhammad tighten up your security ah awo maze awo mvudde waawo kakati tugenze ku kirala tugenze ku kya abantu abakwatibwa tugende ku bantu abakwatibwa bannange kino mukijeemu nti nno eh, nti simanya basiraamu nti simanya baki aa mukijeemu fenna fenna tulina okubeera fenna fenna we have to gather together neebaza nnyo baganda bange abavuddeyo mwenna mwenna ne mubaako ebintu bye mwogera ne bwe mubanga toli musiraamu ne bwobanga oli muki ne bwobanga oli muki ne bwobanga oli muki muganda wange nkulamusizza kale sebo gende e-, ewawulikika ya ya no vo, volume volume era bakugambye volume wanji awo nkuwulira kati awo nkuwulira kati bulungi badde ku earbuds kati jebale webale emirimu gyonna n'abawuliriza mbaaniriza akawungeezi ka leero esebo kyebakola kyekisinga kyetubasaba kutambuza bubaka lindako lindako wano bannange please don't follow into a trap yaabo simanya bajjajja ikyuli simanya baani please temufollowing bino baleeta bidiversion kubanga balaba muli kumulamwa mukuba ekintu kya museveni kino temufollowinga into diversion zajjajja ikyuli zaani zaani temufollowinga into that trap genda maaso muganda wange abawuliza mbalamusiza era weebala okuyisaawo obubaka obwo mbadde bwe ŋenda osookerako tewabaayo omuntu yenna bagamba ebiseera ebisinga sitaani talokoka bajjo ne bwaneekaabya obuzigo obw'ekirogo ng'ate bw'amala abeera alira ku yiza ekiseresa kyagulanya ebinyeebwa temumuwuliriza mm. taamala emirundi ne mutabani we temubawa bubaka temubawa makulu kati nga tuzze ku kya adf kojja mm. ensonga eyo njagala abali kuno obubaka babutuuse eyo eri abakozi bannakyemalira ba agenti be kyensaba abawuliriza nti enanga temumuwa naye budde mm. kuba enanga is a no one enanga basobola omugya mu kifo ekyo nabanga emiriani ka, kaima nabanga nabakoba oba nabakoba kaima jali anywa bunyumwenge gwe na sigala kati enanga temudda namu tewabayaddayo n'okuwa enanga lu kwa buli byasoma bali entalahamwe babosi be be bamimuwandiikira enanga naye ali mu buwambe enanga ali mu banyigirizibwa naye olw'okuba alina okunoonya amata g'abaana so abantu temudda namu tulina kutunuulira wali awakulu nti ani avuga ekintu kinena nga kyakola hmm. wa poliisi erina pr department ezo zi joint task force zaabwe eza security balina pr department balina badirector kati ebyo enanga byasoma ye aliwo obubeezi nga kifaananyi bamuwa bubwi script ne bamugamba soma ki kati oyo temuddamu muwa makulu tukonsentrating nga luli bwe nabangule amagye gaffe ag'omubbanga cyber ame kuba bino ebintu byonna mu seven byataddewo biimplicatinga bigezaako okusaawo ekifaananyi ku international scene asobole okufuna ssente n'okugezaako okuseketerera his excellence kyagulanyi kuba ebintu kino nakibabubuuza luli nti why all of the sudden ebintu bino naddala ebya bomu byajja mu novemba mu wiiki mwe twali tulina okuba nga social media yonna tukonsentratinze ku baana ku bannayuganda abattibwa nga battibwa abatujju ba museveni era kyensaba abawuliriza mpulira bubi nnyo omuntu yenna munnayuganda ng'ayogera n'agamba abakuumaddembe basse sheekh abad kirevu abo si bakuumaddembe abo baterolisiti abo baterolisiti bebatuju omukumaddembe atatya sheek omukumaddembe atatya zebra mando ne komanda eyeeyita commander in chief feke geno museveni naye nadda ku tv n'agamba ee eh, eh, abavubuka bange naye nja kukolagana ne mukyala zebra ne mutabani we obulamu tebugula sente kati twebuuza mukyala zebra ne mutabani wa zebra junior museveni yabakolera ki kakati muganda wange njagala ogattegatte ekintu kya zebura n'ekya seeka ekya zebura ne seeka kugamba otulagire eddala nti otulage osomese bannauganda museveni bino byaliwo byaleeta n'alimbalimba mbu adf e adf e era otubuulire mpulira kojja mm. wabaddewa uh, ankonerako naye mukisa ekintu kya zebra ne, ne sheikh abbas kino bannayuganda kye balina okutunuulira bano be bayita abakuumaddembe naddala abo abambala ebya black mwabalaba mu campaign trail yonna mm. nga be batambulira ku his excellence buli wadda bebise feesi bambadde baku, nga bakulemberwa oyo omukulu mwesigwa mm. gwe bayita afande naye zaabo sibayita bafande babayaye theyar bandits kubaoyo kuba kati ekyo ekya zebra eyo unity ya joint terrorism task force eyo jati abambala ebya black beba number one batrujju nga bo baliwo ka unity bagateekawo kuzikiza buli omu gwe beekenneenya ate, ate, ate muganda wange eyo joint terrorism task force eyo gyolaba eh. 95% si bannayuganda si bannayuganda bo baliwo they are mathenaries oba yabajja central african republic alabika eyo gye yabajjanga bwempulira kuba naye alinayo emirandira naye kati ekyo nga tukigenzeko ekya zebra nekisheeka kino njagala abantu bakitunuulire mu mbeera bweti zebra is excellence kyagulanyi kiri ku rekodi bwe muddayo ne mukavidiyo baakapulayinze zebra bali balina emirimu gye baamutuma akuŋŋaanya abakubi b'ebikonde era wanonja kuyisaawo security alert nti buli mukubi wa bikonde ng'omanyi wali badde wa zebra nga ba vegas be baakwata ndowooza baamulemaza n'omulemaza bakoki mudde yali ne es excellence ne bamusibira naye ekalangala muteekinga ekava kuba omulimu gwe baali bawadde zebra yali alya mu lulime n'awazise na naye nga mwana wa ghetto weebwayiise nga tayinza kuva mu his excellensi kyagulanya owa ghetto munne gwalabyatobye nga baali baamuwa tasiki akuŋŋaanye abavubuka bonna ab'ebikonde batuuse ku kampu ya kyagulanya obuzibu bajje bassewo akajagalalo mu proses eyo ba aminga his excellensi kyagulanyi naye so sokati ekyaliwo mu mbeera eyo okiwulira debura hmm. naalaba nga tayinza kuva mu muvubuka munne gwalabye nga batoba bonna kabwomanyi embeera y'ekivubuka muyinza okuba mulina we mutakkaanya naye n'ogamba awo nokyali wange okitegeera hmm. nga bwonaobeera awo n'ogamba kojja onomusiraamu munnange wadde ebiri biki naye aaa nja mutereeza n'awa intel is excellence kyagulanyi emission gye baamutuma nemulema okukola era museveni ng'akozesa ako akabinja kakaabatujju akajaaji n'akatuma ne kamumaliriza nga kye baali baagala zebura kutta bujulizi kwagana akabinja ekiriwo omulimu gwako is to assassinate kwanze nja kukyalenginga museveni ne banna abamukolera abo bayita ab'ebyokwerinda intelligence tiimu ye abo abayaaye zebesiraba nti bali mukulya bulimbi zinakunywa myenge e uganda tibalina mulimu gwe bakola nja bakyalenging nti omuntu mumukutte kati nga sheka bas ddala ddala bwabanga waliwo nga temuli mu komedi nga mustaginza ebintu byammwe mwagala obbisaawo ku basiraamu always mukozesa basiraamu lwaki mumutta nze mbuuza museveni bwaba bagamba nga abantu ababuyabuya abalaba nti museveni amanyi nnyo ebyemmundu ne intelligence wano munsi zino ezaakula united kingdom odde ireland america bwe mubeera mu overpoweringa omuntu ng'ali unarmed ne bwaba yeesudde eddalu waliwo ze twita tiza guns kabaka pisto naye nga kakuba masanyalaze nobeera e, kwegamba n'obeera disabled ne bakukaba okitegeera hmm. kati tubuuza omuntu ali kumpinga olwedde muova power nze ngaomwana we bwayogedde lwaki mumukuba amasasi ate okusooka media kampany zammwe nezifulumya nti abazigu bebamuse nga mwagala okusawo nti batemu bebamuse ne mugenda okulaba nga ate waliwo media kampany ezabasooseeyo mutabani we nga yababiza dda nti bamukutte bagidde mu droni nga bameka ne bamugira ne bamuseebweru ali kumpingu taata n'agamba talina muzibu nebamukuba amasasi soko teke wakati awo yes, njagala okuwoninga kanale mugume mm. kanale mugume mumumanyi mwenna yes, kanale mugume akolera nbs yes, kanale mugume ku bomu ezaali ku cps ezaali ku wandise Ojia. nga bwendi omuzadde mpayo ka second katono nzizeeyo omutabani ono wansi kati kale kale nzirira bwoba omaze nzirira nga omaze njagala okuwoninga kanale mugume kanale mugume nkimanyi oli wa iso you are a trained soldier naye weetadde mumawulire kanale mugume i want to extend this warning to you i know you are a trained soldier but you are hiding in as a journalist. You are hiding as an investigative journalist. You are the one who, interv interviews Museveni. When the bombings in Parliamentary Avenue, Mabiri's complex over there, CPS, you were there. When they came to kill Sheikh Chirevu, you were there. kanale mugume njagala okuwoninga tolowooza nti ozze mubitabo byaffe era mwenna mwenna abandaba wano njagala akakavubuka ako mwenda ye yakusookanga okusiyaganga akusiyagira eyo kusipi kugundi ku sheratoni yali yakupangisiriza eyo apantiri lwe weevaamu n'ogamba nti koowase naye mwenda ye yali akusiyaga naye kanale mugume ku cps waliyo ku parliamental avenue waliyo okitegeera waliwo bomu e, eyabadde egenda okugwa ku simanya gye babadde bagenda okuba e, e, egundi e, e, akamwesi complex naye wabaddeyo waliwo bomu eyagwe nansana naye waliyo ebbomu eno eyakubye miini gundi bana abasajja abaseseeka wabaddeyo gwe wasoose okubaayo kanale mugume njagala okuextendinga this warning to you we are watching you you are watch abana uganda tukuwachinga owo kubiri omumpembe omumpembe charles petero mayega omumpembe charles peter mayega neka news media ko aka bbs terefina charles petero mayega oli wali nga muganda wa fred we yali ajja wanu nakola ki nga muganda waffe fred kati bwe yajjanga n'akuexposinga kati wakwata midiya za midiya zonna ez'obuganda cbs rediyo y'obujjajja wakwata bbs telefina byonna byonna byonna wabikwata noolipootinga mawulire gaani ga yoseriti bahabulwa mutabani wa kalyekyezi abaana baffe abaafa tonnabakubaako kubeera nga obakolaki abaana baffe abaafa mu novemba muganya okuvaayo okubeera nga mubalipootinga owulira omulala gwe njagala okugamba ye rediyo simba eyrediyo simba rediyo simba njagala nammwe okubawooninga ku zino bbomu mwabaddeyo bwe bagenze okwasasinetinga seeka mwabaddeyo muteekayo ku facebook mwe mwenna mwenna njagala bannayuganda mwenna abalaba vidiyo eno abalaba abagenda okulaba vidiyo eno mubategeera abantu abo nti bakolagana wamu ne museveni okubeera nga batambuza propaganda mwe mutambuziza propaganda not forgetting any tv nammwe any tv kano kajournalisti kammwe kano akampi kano akalinga akasajja akakongo aka nako kaaliwo okitegeera sebo muganda wange mbadde njagala oyongerezeeko ku kanale mugume kanale mugume kokubominga okubominga ku cps yaliyo kanale mugume okubominga enansana ezo zebagamba ezenansana yaliyo ebyenabweru yaliyo akamwesi yabaddeyo newaseeka yabaddeyo kanale mugume yongerezaakaawo kanale mugume mm. kanere mugume was recruited by pastor kayanja mukintu kino abantu abamujjukira bebaali abavubuka bewa pastor kayanja era bwe mutunuulira ebintu bye mujja kwebuuza lwaki pastor kayanja yeyamugatta nomugatta nga bebaalinga ba youth leaders mu chaki ya kayanja kanere mugishi mugume is a trained spy wadde ali mu media naye nze ekisinga okunnuma mu bapasita be uganda ate nga yeeyita mulokole okiwulira naye nga ongenzewo ŋŋenda mugendako bulungi kati kampisewo akaba pasita bapasita be uganda bonna kayanja pasita kanare mugume godfather we alina police post ku chach pasita bugingo alina sfc emukuuma era ye ne covid omumukebera ebyo ebiboozi bye yanyumya naye oyo girlfriend we gwe yagulira akaleega ak'emiliyoni ebbiri era bo bagamba badokita bava mu state house bebabakebera okiwulira tugenze ku bapasita abalala serwadda yomu ye alaba museveni nga yesu kati kyeŋŋamba bannayuganda erieno sekirutala ti ngiyisaawo bannayuganda mwenna kino ekiri atabaala museveni kati kyaliko oba oli mulokole oba oli wa nrm kwanze enkakasa ezo bomu za museveni zeyateze eziri staged by him oyinza osanga abantu bezakubye nga babadde ba nrm kati famire ezo alizigamba kimusebe nalabye omwami muvandimwe munnaabwe katana eyafudde olw'ebiwundu bya bomu kati eyo famire eriddamu okuwagira museveni kati kyekino tikyalumbuye kyagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya naye ate neweesanga kuba bino byonna museveni byakoze nzi kyenjagala nzizemu bannayuganda amaanyi byongedde obwagazi bwa his excellence kyagulanyi byonna byakola kati era ensolo ku kizigo kweri byongera bwongezi bwagazi nga ye his excellence atudde wali magere nga ye abitunuulira butunuulizi naye nga museveni yeyongera kwekomerera misumaali naye ng'ali mu nnaku z'envanyuma ndowooza ye alaba takola loosi kati kanale mugume y'omu yennyini eyajjayo tape measure ng'abo abajja ati basse zigi wine zigi wine omujjukira kkojja ate wamma kyogereko ye ate kyogereko kati ebyo don't be surprised ye yasooka enabweru naye ngaomuvubuka oyo mudasiri kubatta enabweru yali badde wa zebra okiwulira intero weeri yali badde wa zebra naye abantu bonna abakolagana ne zebra nabagambye batekinga ecover because they are looking to eliminate them most especially ngaoli musiraamu maca zebra teyali musiraamu naye kati kino ekiriwo bwobanga waliko akakwate ne zebra ngaoli musiraamu take your cover bano bakooti mudde mwenna tukimanyi waliyo ekitalya mutekinge cover katika nale migume emirimu gyakola media companies ze uganda zonna bye zaakola ku bbomu zaali set era nga bakwata layibu buno bwonna bupropagandist butamala emirundi junior bwaliwo nga buvevenga nga bukokeebuuza bannange ate ffe ba vip naffe tetukkirizibwa mu kibuga how comes nti bonna baaliyo mu kibuga essaawe bakasuku ba bakasuku bonna baaliwo basalvado bonna baaliwo baaliwo ku siini nga balaba ekigenda mu maaso ne buvidiyo obwo obwayita nga bulaga ee eh, eh, ekintu kibwatuse nga beyogeza eyo yonna it was the setup it was a well rehas move era eno enjiri tulina okgitambuza museveni akoze ekyamaanyi okusiga obukyayi mu bannayuganda naye naffe tetulina muddiza katengo tulina muddiza bukyayi hmm. wakati luno olutalo lwetulimu kkojja n'abawuliriza luli lutalo wakati w'abanyigirizibwa n'akakundi akatono ennyo akabanyigiriza obenga oli wa nrm munyigirizibwa okugjako ng'oli paati w'akakundi kali ne bw'oba wa nrm naye ng'oliyo okulya ssente bino ebintu museveni byakola batulina interu nti n'embalala ayagala zitegayo abala nnyo kwaya kirabye nti tukibuuse buli lwaki buli kimu kiri mu buganda kati nga nzirayo ku edf nze nchallenginga mu seven ne ba investigators be abo baayita abo ba spy network ye edf bwoba otugamba eri best mu allied democratic republic eh, allied democratic front eri best congo mm. lwaki buli okutta okuba mu kampala baganda basiraamu kati kyatugamba lwaki adf teri best mukono mubaganda lwaki siyewali sales zaayo mhm. kati muganda kyayinza okuyingira obuyeekera nga ne museveni bwe yakwata banne beyatandika nabo abavandibwe banne bakagame balwejema bakandiro bakuteesa era yatandikira eyo waabwe empola mpaka lwe yatuuka eruweeru kati nze oyagala okuŋamba omuganda abaasi kirevu ave mu buganda agende kongo yekweke mhm. mukiraba kigatta ate bwotugamba abatta bawamama fiina kigundu baali ba adf nkyalenginga museveni nti abamutta baali ba adf nogamba kagezi abamutta ba adf naye nga bonna baganda mhm. noleeta kaweesa abamutta ba adf naye nga nabo baganda okiwulira mhm. noleeta abalala aba abatta bonna bakirumira bonna ba eh, babiriga bonna ba adf eh, naye nga baganda twebuuza seero yaabwe bw'aba akimanyi nga bw'abakwata ng'enanga bwe yakoze ripooti eyamangu n'agisoma gye baamuwadde lwaki seero zeezo tazinoonya n'azikuba ne zivaawo n'azikwata n'azitwala mu kooti si nazikuba kuvaawo what we know museveni ordered for extrajudicial killings kuba azannya kazannyoke kuba bw'oba olina omuntu ng'omukutte ng'omanyi olina evidence mutwale mu kkooti amawulire gamulabise gamulabise lwaki omutta kitegeeza olina ekintu kyozimba either you, you want to eliminate vocal people boolaba ng'oyisaawo ebibyo okutiisa abantu naye n'olondayo abantu era eyo security alat gyokoze ku nusifa nungi nnyo nusifa muki si musiraamu si muganda muhamadi mm. muhamadi nsuubuga eddoboozi ly'ekyebanda muki si musiraamu mm, muganda yekolera muki sikikomeko yusufu yusufu muganda muganda ate musiraamu mm. kati alina amaloboozi abamu bayagala okweriminatinga mu piriyodi eno naye ngaayagala kose akakakodyo naye tugamba bwabanga ddala ogenda okuba enusifa amasasi atalina wadde kaso sisuubira nti nusifa nakati asobola nokusala enkoko omutwe n'agugjako mm -mm. ogenze ne drooni namba erimu abajasibo beesibye feesi bonna beebisa abatujubo kumi ogenza okuwamba nusifa omukubi amasasi oli kikakasa otya abantu nti nusifa was resisting omukazi okukwatibwa abasajja abalina emmundu ezi empya era tubuuza museveni buli gwe battagamba adf muganda musiraamu ba adf baganda basiraamu ani awa adf emmundu bw'abanga yakikakasa is adf lwaki tanonyereza ani awa adf mundu ye njagala kubuuza hmm. seeka oyo gwe bazze hmm. emmotoka ezabadde nyingi abantu ababadde abangi hmm. wakumpi awo tewaliwo ka police posti okumpi awo tewaliwo omuntu asobola ku realizinga adf bweyingira ewantu tekugamba which means nti ne museveni basobola okuyingira mu state house ne bamala gamukwata bwebutu is that uganda easy, easy like that that's why i told you that state inspired comedy state inspired extrajudicial killings ebyo ebiboozi bye bagamba abantu nga kkojja bwokimbuuziza guno omulembe mubuufu nnyo nti ne sky soldier ne bobi yange eyali atunda ice cream toyinza mmuguza kiboozi ekyo mm. kati museveni alina ekizibu nti byonna biryakola tulina abaana regimu eno generation abazadde baabwe bayavuwaza eitha basoga banyolo banyankole nga babobiya nga ba sky soja banyolo ngaabavuwaza abazadde baabwe tebasobola nakwafoodinga school fees kuba abo abaana embeera gye balimu bavubuka bagezi nnyo olaba sky soja ngaakootinga ba martin luther king naye yayavuwaza bazadde baabwe tebasobola kubayinga biboozi ebyo era nga bw'okwata generation eno kyagulanyigi gyazo okusizza otuuza sky soja n'abasajja ba nrm nga kumi n'aba reasoninga gweoba omuwadde olulimi lwategeera nolaba nti yeeyo abasinga okurisoninga kwabali abintu kati museveni byakola byakulimba bantu tekyali kyolimba kiraba n'omwana omuto nti bino ebintu yabikola nti adf bwebawa eri omusajja talina muntu era ebbanga lino lyonna bwe muba mubadde mumutambulirako lwaki mumukubye leero lwaki bulijjo temumukwata hmm? Mm. nti abadde atraining abayeekera ba adf abrain washing mwakitegeera ddi mwakitegeera ddi nti abadde atraining abayeekera bwebwa mu mwakitegeera era mwakitegeera ddi era bameka abali ku listi ye batrainingse mubatuwe era lwaki temwamukwatirawo lwaki byonna mubikozerwe muteze bomu omuntu at baagala tugamba sheeke yabadde ne bomu mu nyumba nti bamukubya esasi nga balowooza ge bomu egenda tulika bagera tugamba sheeke yabadde suicide bomba nga balina omuzikiza straightaway kakati kyenjagala okubuuza lwaki lwaki bagaanidde basibye mukazi we bamusibye mm. omulambo gwe bagugaanidde what is the reason behind that tebaagala kulaba ngeri gye baamusseemu kubanga bagamba baamusse bubi mm. nnyo kati ekyo kiri bw ekiti mm. bali bakuziba nga baagala okugulirira okyuse emboozi bakusasule okiwulira ye mukazi gwe baagala akyuse emboozi akyuse emboozi n'omutabani bw'aba waali balina omumukuweeka kuba omukazi bamutadde bakuttira omuntu wo ate ne bakusasula miliyoni ezemeka nga ze bawa mukyala zebra eh. ne taata wa kirumira eh, kati ekyo temukyebuuza bakyamukutte sente balina kye bagenda omukola naye baagala akyuse abakolere pr aveeyo agamba aa ate baagala nga kiri is excellence kye yayogera nti bano bakuttira omuntu ne babanyigiriza ate tebalaga mu abanyigirizibwa nti mwe bakyamu kyemukola kikyamu hmm. nti batta abantu mu novemba 18th last year naye media campany nezivaayo na bano bapasonalite baabwe bonna bagashumba nga balaga bano bebasse be bakyamu okuwagira kyagulanyi musango lwaki mwawagira kyagulanyi ng'ono omwana rasite eyakafa yagenda mu ddwaliro ne bamugamba tetujja kukukolako genda emagere wa president wo ereni akugambye nti ne hmm. bode oganizize lwabwe ogo azeetaaga byonna okiraba kati museveni alina obuzibu bwamaanyi asiza obukyayi obalaba bano abavubuka oyinza okwebuuza james mubiru bamusiba ne bamusiba mu kalumu kekka okumala emyezi emakindye mu military barracks omuvubuka atalina wadde mundu atamanyi ne bwe bakuba mundu naye nga jamiiru mukulu gwe bayita omuyeekera saaba yeekera alabika neeruzira tasulayo naye ate mu biru ne bakulaga ye bamutwala mu geno koti masho bamuleeta nga yenna bamukumi alinga omutujju thats all publicity stand kati olaba saawa zinaayogera ebintu bye baamukola mu sefu awuse eyo yabina reetinga bibi nnyo bibi nnyo hmm. bali abasajja oba training era temuddamu bayita bakuuma ddembe kubaba abasirikale ba mu 7 deya interahamwe balina hatred y'amaanyi ngaoteeka mm. eri upf mm. eri gye bajjako emundu nga muhoozi agenza okkiraba ge magye gokka ge tulina naye abo bambi tebabawa ssente era mulabye lefnat kano mu biru leero avuddeyo ne yeekaabira bamuwaka miliyoni kamu naye omanye abavubuka ba sf saabo entalahamwe omusaala gwe bafuna omanye embaga zaabwe ze bakola nga talina wadde kalwanka bonna bavuka basula bulungi otuli kati kyeŋŋamba bannayuganda twerwaneko bino tujja byogerako naye tukolewooki basize obukyayi naffe tububaddize gilavu zizavuddeko abantu tubaboole oba dayaspora ngaoli yemamaaza yadduka e uganda agamba uganda mbi naye ng'ali wano atijja museveni mubaboole bawe abanga birungi lwaki ali mu dayaspora ng'ate naye abega ku banne bw'aba munnauganda ali uganda munnauganda gula ebintu olabeewo omuntu alina endowooza yo wakati museveni asize bukyayi ba toyinza kugamba mwana wa zebra lwaki watta taata we toyinza kugamba mwana wa baasi lwaki yattibwa toyinza kugamba baana ba sheekh kigundu bawa mama bina lwaki taata waabwe bamutta toyinza kugamba baana ba bamusaata abatali ono abaono omukyala ku lusumbu atali mutabani wa kulusumu omulabira ddala nga project yeri awo naye okuva bawe lwe yafa luli ku lusumu muzata twali tetubumanyi naye kati ku tv emola n'abayisima n'ogamba ono namu aki akyaliwo oyo omukyala mwali mumumanyi kojja nze nali mumanyi wali ewaffe bwayise nali mumanyi nze naye nga tomumanyi ku midiya aa nali simumanyi ku midiya toyinza gamba baana ba sheke bahiga kyekyatta taata waabwe toyinza kugamba baana ba buli musiraamu gwe bazze abasiraamu be bawambye katumba wamala ne bagamba ono yabadde abuuka ku pikkaapu omuntu ali kumpinga abuuka atya ku pikkaapu nga mugamba muyeekera gwomanyi security olaba wano ba edi mutw abatalina kasaale bajjanga ku koti masho nga batambulirako militale oba yakikula ki abatalina wadde kasaale gwe n'olimba abantu nti gundi nsuubuga omuvubuka yafudde oba yabadde matovu matovu ani yabuuse ku mmotoka omutujju kati ebyo byonna naye kati ene emboozi tugigamba tugamba na bano baafande jeno katumba mwebereremu tumanyi muli bumuwambe mutudde ku mpiso tetujja banenya bawe mwogere ekigambo kyonna babatulisa naye eno ye uganda gye twagala katugamba bannauganda tetulina byakulwanyisa bo be balina emmundu naye naffe tusige tusige ensiga eyo oh. eyobukyayi hmm. abantu bano tubajawe tubajawe omuntu yenna ajja nadefending ebintu bino oba blog omulaba yemamaaza abuzaabuza bannayuganda ngaabalaba banyigirizibwa mu mukyawe okiwulire hmm. omuntu yenna ayimiridde mu nkyuka kuba ekizibu kyetulira mu biro byonna tujja byogera naye ekizibu kivaawa twetaaga okukyusa obukulembeze bwa uganda amangu ddala ne bwe tunaabidibetinga naye nga ka gurupu ako kakyali mu bukulembeze akawamba uganda tetulina gye tulaga uganda yonna bagiwambye ogende nakasongola disitulikiti eri mu buganda naye oyinza okusanga tekyali baganda bawera bawera lukumi enakasongola ogende egomba gye bazaala his excellence kyagulanyi paati emu eyagomba east eyo yo bagisalako eyo yabalaalo ogende emubende eyo yonna museveni yakakola eno treke gye yakola n'atambula wabula bannauganda kye batamanya nti bana abasajja batambula ne bakibule ba museveni kweyo trege ngaera abasipootinga mataka gakubba era abantu bali eyo kati balaja nababagoba ku mataka ogenda buli disitulikiti kayunga kayunga disitulikiti bannayuganda njagala mbabuulira amawulire amabi n'osanga omusajja kalangwa tetumanyi wa gye yazaalibwa naye ng'awambye kayunga yonna ne buyikwe nga yassayo ne rediyo ye bagiyita sawuti ngetransmitinga mu lunya rwanda mu buganda ye uganda gye tulimu ekayunga kalangwa alina radio station evumirira struggle ngewana nrm naye nga ekuliko eh, programu ziri mu lunyarwanda yeyo uganda gye twagala owulira kojja toyanziza toyanze ekisebo kale kale banange njagala um, muwulirize ebigambo ebyo okay open roof nziguddewo naye nga amasimu bwe muoganizinga njagala omuntu akuba atuwe ku bwino bwino olye bw'oba omanyi nti olina bwino nga tewetyatya kubanga bino tubijjemu okwetyatya ne bwoneetyatya bajja kujja bakuyita abudalla ne bwoneetyatya nga weeyita mulokole bajja kujja bakutuuma abudalla bakutuuma yusufu bakutuuma ani bano abasajja bazze kutumalawo bano abasajja bajja kutumalawo mwawulidde baganda bange mwenna mwenna beŋŋambye ŋŋambye muganda wange mwanyinaze nusufa mwanyinaze nusufa takinga cava mwanyina muganda wange yeekolera muganda wange yeekolera abasajja bakunoonya muganda wange muhammadi nsubuga abasajja bakunoonya so kakati the flow is open njagala omuntu akuba atuwe ku information nga bwolabye ebbomu zino nga bwolabye bwolaba ebintu bino museveni bwabifeekinga feekinga njagala omuntu ateerya ntama omuntu asobola okutuwa bannanga abantu gye muli eyo mulina infomationi nga temwerya ntama okisegeera nga temwerya ntama naye gye tunaakoma okukola kyokubeera nga tusirika gye tunaakobeera okubeera nga tusirika bannange mwe temwaliwo wano abatabulikiro baagenda okulumba abasinga temwaliwo abatabulikiro baalumba lwebaavaawo ku william ne bagenda e kampala mukadde nga kagame oyo kagame oyo gwe mulaba oyo pulezidenti w'e rwanda ye yali akulira gundi eri wali ku jinja road kagame oyo ng'akyali e uganda bakwata abaana b'abandi ne babatuwateeka mu asidi oyo kagame oyo kagame bino ebintu mpozi nze nfe naye wallahi bwetutuuka bwetwambala engule tujja kuimplicatinga owa mukitegeera so ekintu kino ne bwogamba mbunze aa nze ndi joseph tebinkwatako kasita bakwata ba budalla kasita bakwata baani bannange bannange mbabuulira kino tekiriiko joseph kino tekiriiko olinako weerabidde muganda wange wanisebo esebo esebo nerake nerabidde bannayuganda nekirala njagala mbajjukize mm. sonyiwemu waliwo obuntu bwembadde nga bwendabye nga tewali tubuuza ani mp wa kampala central ku time enu ezabo nsereko muhammad yayogedde e alina kyeyayogedde awo alina kyeyayogedde oky mm. naye nga bino byonna tubitunuulire bannayuganda njagala tubagambe uganda eri mu buwambe abalaalo nesale waabeera mambayo nakasekeye walutamaguza abalaalo bamuli bubi luwero tulayanga eyo yonna abalaalo bagitwala bannayuganda mulwanirire ensi yammwe temukkiriza ka gurupu k'abantu batono balina emundu neffe ekitala kyetusooka baddiza obukyayi naffe paka lazima luliba olwo uganda eriva mu buwambe mm. sokojja mm. kandika abateesa abalala bajje bateese okay. mm, kaakati nno bannange ebigambo mubiwulidde ebigambo mubiwulidde sebo salaamu aleikum warahmatullah waaleikum salaam esebo eh, ensi eh, ekuwulira e, e, yesebo ndi bulungi ayinse ah, kuwulira esebo balamusiza mwena mwena mwena mwena esebo mwena baliko abatuwuliriza ekisa kya mukama allah subhanahu wataala oyo atuwa obulamu kusookera mm. ddala njagala okutwala okusa eri abo abantu bonna bonna abafiiriddwa abantu baabwe mukyala badde we uganda mu nsi yaffe era tutwala okusaasira kwabantu baabwe nakoze omwezi nga kumi namunaana kumi namwenda omwaka oguwedde abantu abasukka ekikumi basaba ne banyabo njagala kutandika okubagamba nti okusookera ddala waliwo gavumenti ekintu kyekola gavumenti yakamusaayi museveni kyekola Mm. era fena tulina okuba abegendereza nti fena abatali basiramu oba basiramu bera mu uganda nga nsi ngaewabula ate ye bathright yaffe fena fena nti eh, that is a bathright nabo nogamba nti kyekyo ekintu kyetulina incommon fena abantu bano abawamu ensi yaffe museveni bwabwe ideas zibaweddeko kubanga byebasuubiza bannayuganda byagwayo dda tebakyalina kyebabasuubiza kipya hmm. nti bakola kyonna kye balina okukola okugezaako okutuleetamu enjawukana nti abasiraamu tebasobola kubeera n'abatali basiraamu kaka twebuuzeemu lwaki abantu abamu balowooza nti come first lwaki abalina okutta bannayuganda banne mu uganda because we have lived among each other for, for, long. for as long as uganda has existed tukuza ennaku z'abaganda baffe tusoma nabo tubawasa bawasa bannyinaffe twefumbirwa tugenda mugamu tugenda mu malwaliro geegamu ensi yaffe terina kyebayita uh, tetulina kyebayita religious conflict tetuzirina tuyinza mm. okuba tulina ebintu ebiritribal ebitwawula mu mawanga gaffe ngaera amawanga amala naye era still relive among each other naye abantu bano balina ekiri systematic abantu abasinga kyebanimya okutekaku obwongo naye kirungi nti era n'abantu bazuukuse balaba kusookera dda njagala kubuuza abantu bonna bonna abalaba vulano nti mwali muwuliddewa omuntu nga bamukutte kuba constitution yetugamba nti omuntu oyo abeera nti suspect ali proven guilty ne mwali muwulire si yonna nti omuntu bamukutte ne bamukwatira mu buliri bwe ne bamukubira amasasi mu buliri bwe ng'abaana bwe bweyale ng'ali mu buliri kubanga seeka ayatiddwa otugenda okugenda okutandikira ku omusajja oyo yatibbwa mu buliri bwe n'abaana be nga balaba mukyala we ng'alaba ekyo ekikolwa kya butemu lwaki bayanguira okutta omuntu oyo ebintu biri bibiri eyiga bakoze abakola ebintu ebyo nga balina kye bakavalinga ap oba ngaebyokyokkola incompitent muzungu kye bayita okubeera incompitent Mm. that is question number one question number two om um, abasiraamu balina tulina ebintu bingi nyo tulibeteekaku nnyo okuva mu myaka gya kyenda obulumbaganyo bwakolebwa ku bakadde baffe ne bajja ne batamu abantu nti tulina agenda kyeyo gyetulina okukozesa okubeera nti tulina okugenda mu sitwiti ne tutta baganda baffe nti agenda kyenene nnyo eri awo tetugi wabula gavumenti ya mwami museveni kyeyakola oba kyekola enoonya gurupu y'abantu etalina bukulembeze kubanga euganda tewali bukulembeze enoonya gurupu y'abantu erivanarebo erivanarebowebala nnyo kojja mm. kakati abasiramu anze muvanarebo position kyekikula vanarebo abakulembeze baffe bonna abasinga baabata tetulina kyebayita leadership ekiina leadership kyangu okukola ki kyangu nnyo okwataaki mm. nga ekintu kino kibadde primary nti ba gavumenti zirina zirina obusobozi obusobola okukola ebintu tezirina obudde obusobola okukola ebintu ga nti tujja kukola ekintu omwaka ogujja naye kubanga wa kyaki ntitujja bagubuka nti ewo babadde hmm. basobola nsonga zinetwasigaza mindset nonya network abantu benjoyinga eh, gundi yo nonya network ogane kubukabuka bulungi obere kumusitawa eh abantu bakugira dayo wali dayo wali mindset dayo wali obadde okibuildinga lwaki bagenzi lwaki tebanonyeza balokole ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, abalokole tebali radico lwakire banyonyelwaki tebanonyeza abalokole fast hmm. balina kyebayita balina kyebayita amaanyi okbalinakyebayita amaanyi kakati mwenu live era yenyini abazungu babadde banoonya jabakutuukayo eyo building argument yange mukyebyo hmm. bino birowoozo byange nganze mindset si birowoozo bya kkojja okusinzira nga bwendaba kubanga nimwenyikavu nnyo ate sagalera kukozesa emotion kubanga kinumangu abantu kubanga nimufamiry yange mulimu n'abantu abakwestioninga ti owayo oh, mwana wafe oli musiraamu osobola okole nebagamba lupia singa wona wakikola tekyalintwalidde emyaka gyenina okuba nakikola ndi lwaki mba akikola katudde wali kojja mm, mm. nti ekintu kino baatuula nebamanya nti bagenda kukwata obuseeramu nga bwolabaffene batandike okubugjamu emiwuula mm. emiramu mm. ne bajja nga batuttamu abakulembeze okutuuka olunaku olwalo nti n'abakulembeze betulina mu paliyamenti abasiraamu b'eddiini enzikiriziganya z'obusiraamu tebalina maloozi lwaki kubanga bayagadde nnyo ebyensi tebayagala nsi yaabwe bayagadde nnyo bino bye bayina kye bayita status quo nti saagala ekintu kye nnina kikole ki kinveeko kati mu position nti tetulina muntu ayinza kuteekawo woozi nti singa waliwo ekintu ekikwatako basiraamu nti tulina eddoboozi eryawamu era tuddeyo ku kyobusiraamu obusiraamu nebabwawulamu ebintu bibiri ekintu nga kyawulemu ate tekirina leadership kizibu kyakubeera nti olumba kibeeraddeisaddewo statement ate jjukira nti naamerica yatu benchmarkinga nti kyangu nnyo kino kyubamastermind nebagamba kyauza abantu ekintu ekintu ekitalina leadership ekintu nga baki benchmarkinga onfuna bulungi nnyo wewa mm. benchmarked nti kyangu nnyo okuguza abantu ekintu kino ekyobutujjo ate era ku kino ekiriweera waliwo amendments uganda baagala kugijjako ttaka uganda baagala kugijjako amaanyi gaayo kakati badde balina okumuti banoonya ekintu ekintu ekyo nga kisobola okujja abantu ku kino ekikulu ekyokubajjako kye balina kyokubajja ngobukulu baleetera ekirala ekyo bakisa diversion hmm, hmm, hmm, whereby youare not going to have in scenarios ezimu mujja tujja kuhavinga abasiraamu agana n'abatali basiraamu newankubadde baggwanga limu kubanga jukira oli tubaddekyebalina kyebayita united opposition nga tuli united ffenna oba oli waddiini ki oli waggwanga ki kati kyebakoze baga tulina okwawulako abasiraamu kumaanyi gani agatulwanyisa okugezaako okutuukiriza babiri mm. kati n'ekirala waliwo amerika naye badde eflexinga mumaaso yaayo amerika eflexinga mumaaso yayo yagala kuguba china ne gundi china ne russia mu africa guno omuzannyo muwanvu nnyo kojja muwanvu kakati ate era nkuzawo wali nti kyobula nti museveni yazze namensioninga adf ne adf omukulembeze wayo yemulina sibwe guli mm. jamir omukulu mm. kakati bwebanga yemulina singa america ate yagamba nti awali ice wonna ice manyi islamic state esobola okugendawo neyingirira mu nsi eyo museven tayagala america kujja uganda singa amensioninga akonfaminga islamic state nebeyina ku uganda balina motives ku uganda kubanga ekintu kirina okukibeerawo tusooka netunoonya motive hmm. lwaki what is the motive ey'abantu okukola kye baakoze omusajja ono asse mukyala we amgiving ekestudy nti omukyajja ono eyasse yasse mukyala we amukutte poliisi emukutte n'akaso ng'ava kufumita mukazi we naye olw'okuba bamukutte naku tebajja kumutta balina mukumanya kiki ekyaviiriddeko kati tudde wali era ku argument egyenkugamba nti museveni tasobola kukonfaminga newankubadde olugambo lugamba bamugamba ayogeraiza mix kubanga wayogeraiza mix teri amerika eyingira mu uganda kubanga bwegambe nti amerika yafulumiza baagala kukasha ne china mm. muki mm. mu uganda kati balina okunoonya dikoy balina okunoonya ekyo kyebakozanga dikoy nti tukuryetinge musebeka naye alina okuteekawo ekintu ekirina okukuyetingirwa abantu okukkiriza nti omanyi abasiraamu bano kyangu nnyo abantu okubakkirizisa nti abasiraamu beakikoze kubanga babadde bawulira ebbanga lyonna okuva mu bbiri kumi nagumu nti abasiraamu badde beetwisa nenzikujja nze naawe tumanyi tetuyinza kutta baganda bafeatuizo tetukubadde tulivinga nabo twabawasa tubeera nabo era eddiini gye tupracticinga ddiini ya mirembe zenna abantu banyo bali mu famire yange nga sibasiraamu maama wange teyali musiraamu bakkojja bange sibasiraamu kati lwaki museveni alina okunzikirizisa naye ngaate mumanyi nti babikolanga bagoba abantu mubutale nga bali mukulwana nobute tebateganga bomu mubutale nebakyayisa aba it is the same tricks that have been used over and over again mm. bagobanga abantu mubutale nga bagenda mubutale nebatulisizamu bomu abantu batandika okutlaba akantu kano laba senaariyo eno mindset museveni bwe yagenda eruweero mm -hmm abantu ne bamugaana museveni n'ajja ne triki ng'ajja ekiro essaawa emu nga mulya maama ne taata batudde awo n'abaana ng'asooka museveni n'ajja n'abasirikale be ne bareepinga maamawo infrant of mu abaana ne taata ne bakuba taata amasasi infrant of nga bwe bakoze seeko ono okitegeera hmm. then kati mwe the following day ne bajja ne babagamba mulaba abasajja bobote bazze ne babakola ki ne bakola ebintu bino therefo mujje tugende tulwanyise abasajja bano mindset osobola okusigala tosobola kusigala lwaki kubanga basooka nebakucyayisa ekitundu kubanga kibakucyayisa kati bakuyitinze kibayita panic mu population mm. ok babaano omuntu yenna ngaali fearful ngaali fearful kati naku bantu bewaffe nti ate omuntu alesefye gwekwatako okumuprotecting era wali muhozi project awo mm. nti muhozi project newankuwadde teri popular balina ojiguza abantu nga bajje baguziza ku kintu mu seven card gyabadde atambuza ya security ebbanga lyonna you create instability muhozi coming as a strong man create stability the same people creating the instability are the one claiming to create stability Mm. kati abantu olredi muhozi oba obaguziza project muhozi yasobola okutukuuma babadde abantu batukuba kubayaze naleta sanity back into the country muhozi the savior is the messiah naye nga savi ate ye sitaani sitaani ate yazze ngaomununuzi mm. okitegeera omuzannyo muwanvu nnyo nnyo kojja abantu balina okutunda tulina abantu balina okumanya ekintu kakati nti musi mindset nga bwe wakoze risk, risk assessment yo nungi waliwo ffe kyetuyita mu, mu, mu, mu, mu safeguarding kati hmm. safeguarding measure ki gyetukoze bannayuganda obakasukira tulina omuzinyi mu ddiiro amazina gamuggwako naye waliwo abazinyi abapya abaliwo afazaali atomera akuba engoma biti nekyokoli nasigala ngaazina byazina omuzinyi omupya naye nga byazina tebitambulira ku biti <laughs> kati ono omuzinyi omukadde yatomera bana bakuba eŋoma bakuba eŋoma ogenda nokakasuka obugambo ebigambo bye owaayo ogambye otyawo bana abazinya abaliko ba museveni amazina gabagwababesije kyebalina okukola balina kutomera bakuba ŋoma bwebakuba eŋoma kitegeeza nti oli abadde azina nga bamu mumupia ngazi nabo munzo kusinga batewo kabata chatambulira ku bbi kyovola wanga kyagulanyi yasirise nga tayagala kunyega twabadde bano tumusika eriyo ayina kusirika atya kubanga kyagulanyi naye ali mu mix eno kyagulanyi iching opponent atya kyagulanyi first and foremost ali mu myaka egisingamu abantu abato kyagulanyi ayagalwa abantu mm. kyagulanyi tali part of the status co he represents what they call hope eri the population kati kyagule balinamu they have to discredit him by saying he cannot protect you and your property your lives and property he doesn't have the mandate he doesn't have the muscle to do it omuntu alina mumaso abadde groomed all along banna uganda is mohozi okitegedde mm. and now the plan is you, what you do is you tie whatever is happening and tie to the new oching opponent nti you, you have been actually in support of this oli muntu awagira era afinansinga kuba babadde banoonya ebbanga lyonna mu mix naye olwokuba kyagulanyi yakulira ku situiti zezamusomesa nga tanagenda mubino byatugamba sinaite yasoma kiki kyoyogera ku argumenti ya ya, ya mathias mpuuga yabagambye yagambye minisita wa security n'amugamba nti lukia adf eno eteekwa okubeera n'ensonga lwaki eyatakinga uganda then wulira nno wulira bwe muba muze ne mutugamba kajezi adf kigundu adf mm. katumba wamala adf bomu zino adf kati mufunye n'omusajja okitegeera lwaki temwogera na adf nga mwasobola okwogera ne koni lwaki adf ono temwogera naye omanyi minisita bwe yazzeemu nti we don't talk with thugs ekintu ekyo Eh, eh, aa ah, ah, kati ekintu eh, ekyo kati gwe mindset gwe how do you wey Uh, mathias mpuga's argument abagamba why don't you talkera lukwago kyeyabuuzizza jimmuwezi yamugambye nti okimanyi nti oli mutujju oyo namugamba nti saali mutujju naliligulira namugagulira oli olwanalaani mwatta <laughs> bantu titwatta abantu namugamba define wetuba tudifininga omutujju tumudifininga ku ki its just a wording nga kwojja bonoŋŋamba mbona ngama ntitula wansi nomulana ngama tinkusaba kutula wansi its the same thing mm. but it's only the, the interpretation is, is what, what, what justifies what i'm saying what i what i tell you now nga bwe nkugamba nti motive adf tell you adf you tell went you. and talked to coni you claim coni was there and you don't talk to sags mm -hmm. if mm-hmm. you don't talk to sags then what option do you have left where are these sags kubanga you deter before it happens mm -hmm. they cannot deter because they cannot deter themselves, but they keep on making the mistakes. At today, an incident here. When you study Koja, that footage, that when Ugambi wali, Ntitawari Gwanga Monsiona, one of Ungres over the liverpool gundi eyo nebasibawo kitwala obudde okwekizaminye nga ndi explosives kino bulwa mu nsi ki ebintu bino bitwala obudde it takes time there is no way omuntu bwe yeekuba nti bamuyita abaasa identekadi ye neegwa ebbali nti emu yokka kizibu n'okumanya wabadde asula hmm. oba omanyi wabadde asula kitegeeza obadde omumanyi ekitegeeza obadde omugoberera kitegeeza obadde omanyi ebimukwatako era bwe wamanya ebimukwatako n'okola ki there are so many questions we have to ask the state and the state cannot provide those questions, cannot provide those answers. Okay, implication implication ichi ku jechire mm. je, Museveni jechiri like okumuleetera towards the international Museveni community. Will serve, Museveni survives on divisions for as long as he can legitimize whatever he's doing through whatever means possible. He's a dictator that will use the legal means to do something illegal. kubanga yakisoma ekyo mm. wear pieces on a chess board ifenanga bwotulaba nti tuli ku chess what museveni does he separates the bishops from the knights to attack the queen mm. that is how we are being played we are played on on on on uh, tribal tribal li tribal lines we are now being played on uh, on religious lines naye kati mindset kyoyagala okuŋŋamba nti america eno tesobola kera kumacya neegamba look here they don't they need a reason america basobola okuja uganda if they want to but because america is uh, is uh, benefiting ba benefitinga it's not that it's, it's how they looked at america coming to uganda will be like you and your son no to compete for a girl no no chamber de ngamba olaba bomu we yaba yabukidde awo kumpi ne cps awo baŋŋambye belijiamu embasi eri awo kumpi awo kaka ah ne holland ne ya holland ne eh kakati abantu abo mm. can we hope nti nabo bagenda kubayinga kino ekyamu 7 kyeyalese mbu byabadde bya kisawo because that big explosion tosobola gikwata n'ogiteeka mu kisawo oyagala kuŋŋamba mindset nti neino international community embassy ezi zonna zonna zigenda kubayinga ku laizi zamu 7 zino Uh, it's funny, uh, Koja, thank you for this question, but it's funny how diplomacy works. Diplomacy doesn't work how most people think, the ordinary mind thinks. Mm. Diplomacy will, will be you accepting something even if you don't agree with it for the sake of things to go forward. Diplomacy works differently. a protocol nyingi eh, mulina as much as it's not agreeable to so many people but it has to be done just like uh, uh the scenario we're having in, in uh, America, government, America wants to fish out. Bafulumiza coupon, I'll give it to you. But ekiwandiiko. Baina, they want to get rid of uh, uh, Russia and, uh, and China interference in Africa and one of the biggest beneficiaries and the biggest partner in, in Africa happens to be Museveni, who happens to be one of the oldest leaders in Africa, who is holding Puch'a Great Lakes region. Now it's very volatile. Sudan is having a war, Ethiopia is having a war, there is a war in DRC Congo. So there is a lot of players involved in these things. But they need a reason to keep on supporting this man. It's a two-way thing nti museveni has a cake he wants to eat his cake but yes again naye alina succession alina ebizibu ebibye ate because of diplomacy zino amawanga gano tegasobola kuyingirira internal conflicts za uganda wekiba kiri ku dadf if its IS, then it can come and change. Ugambi wali, mm mm-hmm. Museveni cannot mention IS as much as been mentioned. It means he confirms, it means they will disarm him. They will come in, they will take over. And he cannot afford that because he doesn't trust them. kale kati mindset ng'owaindinga kikishoolekera munna uganda n'omusiraamu especially omusiraamu njagala wano oyogerenga gwe omusiraamu mindset because we are the victims eddiini eyaffe eddiini yaffe tetukkiriza tetukkiririzisa muntu kubeera nti asobola okulumya munne ku kintu kyonna tubadde mm. tubeera ne baganda baffe tubawasiza twakuzibwa nga tumanya amawanga gaffe n'amadiini gaffe tubadde abantu bagenda mu mizikiti babadde tugenda mu makanisa tetulina kintu kyonna kyonna era siwagira muntu yenna ayina endowooza egamba nti olina okulumya omuntu olw'eddiini yo yo sigiwagira wabula tutegeere ekintu kiri kimu nti abantu abatukufuga oba abantu abatuwamba balina ebigendererwa byabwe wabula ffe tufuuka nga kiwulaba ngaekyokulwanyisa tufuuka nga kibayita pisco chessbord wetuli nti bajja kutuzanyisa n'okutubuzaabuza okutukkirizisa ebintu ebimu ebitaliiwo muganda wange yenna wooli awuliriza live ya kojja eno oba oli butambala oba oli masaka oba oli lukunjiri there is nothing kyetwagala mu nsi yaffe ngaensi yaffe ate ensi tesobola kukolebwa nga tewali bantu Mm. obusiraamu tebulina enemotive eno messages embayegenda abakulu babasiraamu bonna bwe babawuliza live eno muyitiridde nnyo okwagala ebintu byedduniya muyitiridde nnyo okwagala edduniya eno messagi era sitiro egenda mubakulembeze njagiwereza mu muhammadi nsereko one of the biggest legislators we tulina a leader in making i, I hope ya yeah? mm. in my belief muhammadin sereko do the most inevitable thing when olina okwawula ebigambo bino ne tubyawula ku ddiini abantu ne balimu akubuzaabuzibwa nti eddiini ey'obusiraamu ewagira ebikolwa ebyobukutta tetuwagirangako tetuyimirira nakyo tetukirowoozaako si kintu kyaffe abakulembeze ba mu uganda muslim supreme council mukole ekiri inevitable because history will judge you bebyadde ebigambo byange ebyokujja tuyanziza nyo tuyanziza nyo kubanti nempereddwa omukisa guno sebo amina mindset naawe tuyanziza nyo tuyanze bannange omusajja ono gwe muwulira eryo erinnya erya mindset temulowooza nti yaligira omusajja alina awulire owulira ebintu byayogera biri creative biri ebigambo mubiwiwulidde mulaba ekigenda mumaaso muwulira ekigenda mumaaso wano tuzanyibwa tuza bannange njagala obbagamba temu expecting America okuvaayo temu expecting abungereza okuvaayo Museveni yabadde atukuba ku street yao na atubunga atukuba just few days ago Museveni yabadde ne nani na ambasada wa wa wa wa wa, bunge, wa bungereze, Uganda ali kusimu gamanti alo